Hello everyone አዲስ ለሆናችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። እንኳን ወደ ኤኬ ቲዩብ online classroom በሰላም መጣችሁ። ዛሬ contracted forms of negatives የሚለውን ርዕስ ሰፋ አድርገን በምሳሌ ለማየትና ለመረዳት እንሞክራለን። አብራችሁኝ ቆዩ። Okay contracted contracted forms of negatives okay contracted forms of negatives okay contracted ማለት ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ የሚባለው ወይም ደግሞ negatives የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን uh, uh, በምሳሌ ለማስረዳት ለምሳሌ አንድን ላስቲክ እሳት አጠገብ ስታስጠጉት ያ ላስቲክ ይሸበሸባል፣ contract ይሆናል፣ ያንሳል። እንደዛ ማለት ነው። አንድ ነገር ሲያጥር፣ ሲሸበሸብ፣ ሲያንስ ያ contract ሆነ፣ ተሸበሸበ፣ አጠረ፣ አነሰ ለማለት ነው። so contracted forms of negative እንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ ያሉ negative ኦች አሉ። እነዚህ negative ኦች ለምሳሌ አንደኛው negative not ተብሎ የሚጠራው N-O-T የሚባለው ይሄኛው negative የሚባለው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍል ነው። ስለዚህ ይሄ negative እንዴት ነው ከተለያዩ ግሶች ጋር ከተለያዩ auxiliary ዎች ጋር አብሮ ሆኖ ሲገባ አረፍተ ነገር ውስጥ contract አድርገን ወይም ደግሞ አሳጥረን የምንጽፈው የሚለውን በደንብ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። በተለይ የአስረኛ የዘጠነኛ የስምንተኛ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች በተለያዩ ፈተናዎች ላይ እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች ስለሚነሱ በደንብ ትኩረት ሰጥታችሁ መከታተል ይኖርባችኋል ማለት ነው። okay so long form ሎንግ ፎርም ሎንግ ፎርም ኤንድ ሾርት ፎርም ኦኬ ኦራይት ሾርት ፎርም ዩዥዋሊ በሁለት ካታጎሪ ለማየት ጥረት እናደርጋለን። ይሄ ሁለት category በደንብ አድርገን ሁሉንም ሰፋ ባለ መልኩ ለመሸፈን ያስችለናል ማለት ነው። okay long form። long form ለምሳሌ አንድ ቃል ላንሳ። long form የሚባለው ምን አይነት ነው ብለን ብለናል ከዚህ በፊት ረዥሙ okay ረዥሙ እሱ long form ይባላል። short form ደግሞ ያጠረው ወይም ደግሞ አጭሩ የአጻጻፍ መንገድ እሱ short form በመባል ይታወቃል። ኦኬ ሶ አንደኛ okay ኤ I am not I am not ይሄኛው long form ነው okay I am not long form። ምን አይነት long form? negative long form። ለምን not የምትለዋ negative ስለገባች ይሄኛው negative long form በመባል ይታወቃል ማለት ነው ምን አይነት long form? negative long form በመባል ይታወቃል ማለት ነው ይሄንን ስናሳጥረው በቀጥታ በአይ እና በኤም መካከል apostrophe በማስገባት I አለች እሺ ከዛ በኋላ apostrophe ይችን በማስገባት M እንጽፋለን። እሺ I am not። okay so የዚህ contract form I am not ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን። አሁን እንግዲህ ይሄ I am not ቆይ ሁለተኛው ምሳሌ ልይና ከዛ በኋላ እዚች ጋር ልትገባ የሚገባዋን ነጥብ አሳያችኋለሁ we we are we are not የዚህ contract የሆነው form በቀጥታ ምን ማድረግ እንችላለን? በሁለት አይነት መልኩ contract ልናደርገው እንችላለን። okay መጀመሪያ ከፈለግን ሙሉ ለሙሉ we are የሚለውን እንወስዳለን። እሺ we are እንዲሁም ደግሞ not ን N-O-T ን ይቺ N-O-T የምትባለዋን contract ለማድረግ ቀላሉ መንገድ N-O-T not የምትለዋን contract ለማድረግ N apostrophe T okay so this is the contract form of NOT okay so ዊ አር apostrophe እሺ ሌላም contract የሚሆን form አለው ይሄኛው ምን አይነት form አለው ሌላኛው ምን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን we we apostrophe አሁን not ን ነው contract ያደረግን ወይም ኖትን ነው ያሳጠርናት። አሁን we ና are ን ስናሳጥር we ካልን በኋላ በመካከል apostrophe በማስገባት R-E we are okay we apostrophe R-E we are not okay ልብ በሉ we are N-O-T we apostrophe R-E apostrophe N-T ብለው ምርጫ ላይ ያመጡባቸዋል አልፎ አልፎ። እንደዛ አይሆንም። የሚሆነው አንደኛውን contract ካደረጋችሁ ሁለተኛው contract የሚሆነው በዚህ አይነት መልኩ ነው። ሁለቱ ብቻ ናቸው ያሉት ኦፕሽኖች። ስለዚህ እነዚህን በደንብ አእምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ እንዳትዘነጉ ማለት ነው። okay so ዩ አር ናት ዩ አር ዩ አር ናት። እሺ ሶ ዋት ኢዝ ዘ ኮንትራክት ፎርም ኦፍ ዩ አር ናት? ልክ እዚህ ጋር ባስቀመጥኩት መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? you are not የሚለውን you Y O U እሺ ዩ ኦር ኤ አር E ዜን N apostrophe T። you are not። okay? እሺ በዚህኛው አይነት መልኩስ you እሺ በ you ና በ are መካከል ይችን አስገብቼ you are apostrophe R E so you are not okay ይቺ not ልክ እዚች ጋር ያጠረችዋ not እዚች ጋር አትገባም okay so I am not የሚለውን የመጀመሪያውን clear አድርገን እንለፍ I am not I apostrophe M not ስለዚህ እዚህ ጋር I am not የሚለውን አንዳንዶቻችሁ እዚች ጋር I am okay N apostrophe T አድርጋችሁ ልታስገቡ ትችላላችሁ። እሱ ግን እንደ ህግ አይወሰድም። okay so I am not የሚለው I are okay I are N apostrophe T ይሆናል ማለት ነው። ሶ አይ አርንት ኦር አር አር አርንት ኦኬ አረንት አይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይቺ በጣም ብዙን ጊዜ አንዳንድ ፈተናዎች ላይ እንደ ምርጫ ሲመጣ ስለምመለከተው ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። I am not አጥሮ ሲጻፍ እንደዚህ ነው። ነገር ግን በሌላ መልኩ I am N apostrophe T አድርገው ካመጡባችሁ ይሄ ልክ አይደለም ማለት ነው። ይችን በቀይ ልክበባት፣ ይችን በቀይ ምርከባት ይችኛዋ ልክ አገላለጽ አለችም። ከዚችኛዋ ይልቅ ትክክለኛው አገላለጽ እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው ሁለቱ ናቸው። I are are ካለ N apostrophe T ብሎ መግባት አለበት። እንዲሁም ደግሞ are ካለ N apostrophe T I okay? aren't I ይሄኛው question tag በመባል የሚታወቀው ነው። ወደፊት በደንብ በሰፊው እንመለከተዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ሂ he is a, he is not okay so he is not he is an apostrophe t so he is not she lela siziga kallalu manged he behina be is mahakkal apostrophe kagebach wala s tonalej she so he is not ጥያቄ ያነሳችሁ ልጆች አላችሁ። ሂዝ ኤችኢ ኢ አፖስትሮፍ ኤስ ሂኢዝ ኢዝ እና ሂሃዝ እንላለን። እንዴት ነው እሱን የምንለየው የሚል ጥያቄ ያነሳችኋላችሁ። ሌላው ደግሞ I would I apostrophe እዚህ ጋር I apostrophe D ስናደረግ I would እና I had የሚል ሁለት ትርጓሜ ይሰጠናል። እነሱን እንዴት ነው የምንለየው አረፍተ ነገር ውስጥ ብላችሁ ጥያቄ ያነሳችኋላችሁ። አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ በትክክል ምላሽ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በደንብ ተከታተሉ ማለት ነው። okay? so መጨረሻ ላይ በደንብ ዘርዘር ያሉ ኖቶች አሉ። እነሱን ስሰጣችሁ በትክክል ይመለስላችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። okay? so he is not he is not he is not okay? so she she is she is not ይህኛው she is not ይህኛው ረጅሙ ሲሆን contract ተደርጎ ሲጻፍ contract ተደርጎ ሲወሰድ ምን ይሆናል? ቀጥታ she ን እንዳለ ትወስዱ ያላችሁ። ይችኛዋ ታጥራ አትጻፍም። okay she SH E ነው የምትሆነው። እሺ she is I S አለች። እሺ then not ን contract ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ማሳጠር ነው። N apostrophe T she is not okay። okay so she እንዳለ ትመጣለች። እሺ apostrophe S then NOT እነዚህ ሁለቱ እነዚህ ሁለቱ የ she contract form ናቸው ወይም ደግሞ short form ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢት ኢት ኢዝ ኢት ኢዝ ናት ኦኬ ኢት ኢዝ ናት it in dalage to metallage, It is she, then is to metallage, cause n apostrophe t, so it is not mallet okay, then it apostrophe s, then n o t, okay, it is not mallet okay, it has not. ሺሃዝ ኖት ኢዝ ኖት ብለን ልናነበው እንችላለን። ነገር ግን is not ከ he has not የተለየ ስለሆነ እንዴት ነው የምንለየው የሚለውን በሚቀጥ እንዴት ነው የሚለየው የሚለውን መጨረሻ ላይ የመለያ መንገዶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። okay so they are ዘይ አር ኖት ኦኬ ሶ ዘይ ቀላል ነው። they እህ are A R E N apostrophe T ይሄኛው አንድ መንገድ ነው። እሺ ሌላው ደግሞ they are okay they apostrophe R E they are not ይሄኛው ሌላ መንገድ ነው ማለት ነው። okay ዛሬ እየተነጋገርን discuss uh, እያደረግን ያለነው ርዕስ contracted forms of negatives እንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ የተለያዩ የ negative expression ኦች አሉ። ከነዚህ የ negative expression ኦች መካከል ወይም ደግሞ የ negative አገላለጾች መካከል አንዱ N O T ተብሎ የሚወሰደው ነው። ይሄ የ negative expression ወይም ደግሞ የ negative አገላለጽ እንዴት ነው አረፍተ ነገር ውስጥ ሲመጣ አጥሮ የሚጻፈው የሚለውን እየተመለከተና ያለ ነው። ይሄ ቀላል ሊመስል ይችላል። ነገር ግን አስረኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ስምንተኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ሰባት ዘጠነኛ ክፍል የሆናችሁ ልጆች በተለያየ ምርጫ ሊመጣባችሁ ይችላል። በአረፍተ ነገር ውስጥ ሊመጡባችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ኢንዲቴል በጥልቀት እያንዳንዷን ነገር ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዊ አር ኖት ዊ አር ኤን አፖስትሮፍ ቲ አንደኛው መንገድ ነው። እሺ we are we ና are ን እንዳለ በመውሰድ ኤን እና በኤን እና በቲ መካከል አፖስትሮፍ በማስገባት ማሳጠር እንችላለን። ይህ አንዱ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ we are apostrophe we apostrophe R E ን we are የሚለውን ዊ አፖስትሮፍ አር ኢ አስገብተን ነገር ግን not ን እንዳለ ነው የምንወስደው እንዳለ ነው የምንወስደው። look auxiliary verb ኦችን ካሳጠርን not ን አናሳጥርም። okay auxiliary verb ኦችን look we ካልን we plus auxiliary verb sale are የሚለው auxiliary verb no plus nt ng we we plus re ያ ማለት we are plus not igabal not okay. አንዳንድ ጊዜ ለማሳሳት ብለው ምን ብለው ያመጣሉ? we we okay። ለማሳሳት ብለው ምን ብለው ያመጣሉ? ዊ አፖስትሮፍ አር ኤ ኤን አፖስትሮፍ ቲ ብሎ ያመጣሉ። ኦኬ ዊ አፖስትሮፍ አር ኢ ኤን አፖስትሮፍ ቲ ብሎ ያመጣሉ። ስለዚህ ይሄ ስህተት ነው። okay we apostrophe R E ካልን not ን እንዳለ መውሰድ አለብን። ዊ አር ካለ ደግሞ ኤኒቲን contract አድርገን መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። okay so ወደሚቀጥለው ሰሌዳ አልፋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቢ አይ I was I was not okay I was not so the contracted form of I was not is I was n apostrophe T okay and then so which I na wasn't contract la mareg lamareg simokrita yalusugil kadelem okay I was anything or I wasn't okay all right so we we were we were not okay so we were we weren't okay we were not okay we weren't okay so you You were. You were not. ኦኬ mm, ልብ በሉ ይሄ were የሚለው የ are past form ስለሆነ እሱን contract ማድረግ አንችልም። okay እንዳለ ነው የምንወስደው። ስለዚህ auxiliary verb ኦች በ past ሲሆኑ contract አይሆኑም። እንዳለ ወስደናቸው not የሚለውን ነው ብቻ contract የምናደርገው። ዩ ዩ ዌር ዩ ዌር ናት Mm, okay so they they uh, were they were not then the contract form is they were they were not okay they were not uh, he he was he was not. The contracted form of he was not is he እንዳለ ትመጣለች was እንዳለ እዚህ ጋር ትመጣለች then notን ብቻ ነው contract የምናደርገው n apostrof t okay uh, she was not she was not she እሺ contract ለማድረግ she የሚለውን እንዳለ እንወስዳለን። was የሚለውን ቀጥሎ እንወስዳለን። then N apostrophe T የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ኢት ዎዝ ኢት ወዝ ናት። ይህንን contract ለማድረግ it የሚለውን እንዳለ እንወስዳለን። was የሚለውን እንዳለ እንወስዳለን። then negative ዋን ብቻ contract እናደርጋለን። እዚህ ጋር አንድ ህግ ልንገራችሁ። when these auxiliary verbs where, where, where የማ past form ነው። የ are are present ነው። የ are past ማን ነው? were ነው። ስለዚህ ይሄኛው were የ are past ነው። ስለዚህ ይሄኛው auxiliary verb contract አይሆንም፣ ወይም ደግሞ ልክ እንደ are are contract ሲሆን አፖስትሮፍ አር ኤ ነው። ልክ እንደዚህ contract አይሆንም። ስለዚህ auxiliary verb ኦች ወደ past ሲቀየሩ contract አይሆንም ወይም ደግሞ አሳጥረን ልንጽፋቸው አንችልም። አሳጥረን የምንጽፈው ይህንን not የሚለውን ቃል ብቻ ነው። not not okay? ይህንን አእምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ አትዘንጉ ማለት ነው። okay so C okay? I ሲ ኦኬ አይ I have. I have not. Hmm, okay. Then, ይሄ በሁለት መልኩ contract ይሆናል። I አለ እሺ፣ I እንዳለ have ይወሰዳል። እሺ ዜን ኔጌቲቭን ኤን አፖስትሮፍ ቲ እናደርገዋለን። እሺ ሌላስ? ሌላ I በ I እና በሀቭ መካከል apostrophe አድርገን HA የምትለው አንተተን VE በሚል እንተኳለን I have not okay ይቺን ያዙልኝ we we have we have not okay mm, so we have we haven't okay we haven't, okay? Then we we apostrophe ve we have not ይሄ በሁለት መልኩ contract ይሆናል። በሁለት መልኩ አሳጥረን ሸብሽበን ልንጽፈው እንችላለን። እንዴት ነው አሳጥረን የምንጽፈው? we እንዳለው እንወስደዋለን። have we plus have then not o ን አጥፍተን n apostrophe t እናደርጋታለን። እሺ we እሺ we apostrophe ve okay we have ይችን ኤች ኤ የምትለዋን አጥፍተን apostrophe ve e እንጨምራለን። then not የሚለውን ቀድመን ከዛ ቀጥለን እንጽፋለን ማለት ነው። okay so you have you have ዩ ሃቭ ናት Okay, so you haven't. Okay, you haven't. Then you apostrophe ve you have not ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። they they have not they have not okay they they have apostrophe and they haven't or they apostrophe e, they have not okay እነዚህን verb to have ሲሆን verb to have አሁን ለምሳሌ I apostrophe ve I have የሚለውን ለማሳጠር not ካለች ግን I have ብላችሁ ካሳጠራችሁ not ን እንዳለ ነው የምጽፉት። not እንዳል not አታጥርም። okay ይችኛዋ auxiliary verb ቧ ካጠረች not ን ማሳጠር አንችልም። ይሄ የቋንቋው ህግ ነው። አንዳንድ ምርጫ ላይ ግን ምን ብለው ያመጣሉ? I apostrophe ve then nt ብለው ያመጣሉ። ስለዚህ ሁለቱንም በተደጋጋሚ ሁለቱንም አንድ ላይ ማሳጠር ከለመዳችሁ ይሄኛው ቋንቋውን የቋንቋውን ህግ ስለሚጥስ ትሳሳታላችሁ ማለት ነው። okay so ወደሚቀጥለው ቦርድ ላይ አልፋለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲ ዲ ሂ ሃዝ ሂ ሃዝ ሂ ሃዝ ናት ኦኬ ሶ ሂ እንዳለ ትወሰዳለች ኤች ኢ እሺ ዜን ሀዝን እንዳለ ከወሰድን ከዛ ቀጥሎ ያለውን not ነው የምናሳጥረው። n apostrophe t። okay? he ካልን እንዳለ ከወሰድን apostrophe s አድርገን ሂ ሀዝ የሚለውን ይችን he subject ቷንና ሀዝ የምትለዋን auxiliary ዋን ካሳጠርን ከዛ ቀጥሎ not እንዳለ ትመጣለች ማለት ነው። okay? so she she has not ብለን ከጻፍን ከዛ ቀጥሎ she has apostrophe nt ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። okay? so she apostrophe s she has not አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁኝ ያላችሁ she has እና she is የሚለውን እንዴት ነው የምንለየው አረፍተ ነገር ውስጥ ሲገባ ብላችሁ የጠይቃችሁኝ ያላችሁ መጨረሻ ላይ የመለያ መንገዶች አሉ። እነሱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው class ኡን በትዕግስት ተከታተሉ ማለት ነው። it has it has not it has not okay። it እንዳለ ትመጣለች። እሺ has ን ካመጣችሁ በኋላ ከዛ not ን n apostrophe t። okay። so ኢት ሃዝ ናት ኮንትራክት ፎርም ኦፍ ኢት ሃዝ ናት እሺ ዜን it apostrophe s it has not okay all right okay ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኒ ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኒ I had I had not okay then I had apostrophe I hadn't ብለን ማሳጠር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ዊ ዊ ሃድ ዊ ሃድ ኖት ኦኬ ዊ ዊ ሃድ ናት ኦኬ ዊ ዊ ሃድ N apostrophe T we hadn't okay we had not እዚህ ጋ ሌላም የማሳጠር መንገድ መጠቀም እንችላለን። I apostrophe d I had not ማለት እንችላለን። okay እዚህ ጋም we had not ማለት እንችላለን። ዊ ሃድ ኖት ኦኬ መብታችን ነው። መብታችን ነው። you you had not ይህንን አሳጥረን ስንጽፈው you had n apostrophe t ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። Okay? በሌላው መንገድ ደግሞ you apostrophe d ዩ ሃድ ኖት ብለን መጻፍ እንችላለን ኦኬ ሶ ሺ ሺ ሃድ ሺ ሃድ ኖት she had not she had anything okay she hadn't or she apostrophe d she had not ብለን መጻፍ እንችላለን መብታችን ነው he had not mm, okay then he had an apostrophe t okay then he had not ብለን እንጽፋለን it had not it had an apostrophe t ብለን መጻፍ እንችላለን then it had not it would not እና it had not ልዩነቱ ምንድን ነው አይ ሃድ ኖት እና አይ ውድ ኖት ልዩነቱ ምንድን ነው ያላችኋላችሁ ከዚህ ቀጥሎ የመለያ መንገዶችን ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኖት ኦኬ ሶ አንደኛ ኢፍ ኢፍ አፖስትሮፍ ኤስ followed by followed by okay verb by energy verb i energy. okay verb by energy mallet verb plus i ng mallet no then then it is it is is ይሆናል ማለት ነው። Okay it is is it is is okay ምን ማለት ነው? ኢፍ አፖስትሮፍ ኤስ ፎሎድ ባይ ቨርብ ባይ ኤንጂ ያ ማለት ለምሳሌ is plus verb ing ለምሳሌ ለምሳሌ is going okay is plus verbal energy is going okay is going Kahone is plus verbal energy ይሆናል ማለት ነው is plus verbal energy is going ይሆናል ማለት ነው a mm, okay he is doing doing something he is doing something over there over there mm, okay he is doing something over there he is ነው እንጂ he has አይደለም ለምን. has ከሆነ ይሄኛው ing አይሆንም። is ስለሆነ ነው ይሄኛው ing የሆነው። ስለዚህ he apostrophe s ሂ ኢዝ ዱዊንግ ሰምቲንግ ኦቨር ዜር። ስለዚህ አንደኛው መለያ አሁን አንደኛው መለያ ይሄኛው he is እንጂ he has አለመሆኑን የምትለዩበት አንደኛው መንገድ ይሄኛው verb ing ከሆነ do doing። you see በ do እና በ doing መካከል ልዩነት አለ። ዱይንግ አይኤንጂ ነው። ስለዚህ he is ነው የምትሉት እንጂ he has አትሉም ነው። እሺ ሁለተኛ ምሳሌ የሚቀጥለው blackboard ላይ ነ okay okay example b አሁን she apostrophe s eating eating her breakfast ብል her ብሬክፋስት ብል ምንድን ነው የሚሆነው? she apostrophe s eating her breakfast ብል ይሄኛው she has eating ነው። she is eating she is eating ነው። ለምን? because ይሄኛው eat የሚለው verb ing ስላለው። okay eating so she is eating her breakfast you see she is ኢቲንግ ሄር ብሬክፋስት ኦኬ ኦልራይት ሲ ኢት apostrophe s eating okay eating at the moment she's it's it is eating at the movement because it has አይደለም ይሄ ለምን ቨርቡ አይኤንጂ ስለሆነ ቨርቡ አይኤንጂ ከሆነ it is እንጂ it has አንልም አንደኛው መለያ ይሄ ነው እሺ ሁለተኛ ሁለተኛ if if apostrophe s apostrophe s followed followed with with with no verb then then it is also also is okay also is minimalist no ነው? እስቲ if apostrophe is followed with no verb then it is also is okay example የመጀመሪያ example he apostrophe is a best actor Mm, okay he is a best actor እንጂ he has a best actor አንልም ለምን ይሄኛው ቤስት የሚለው is not a verb <coughs> he is a best actor እንጂ he has a base factor and lemon. Inyao based milo uh, verb verb slalone. If s is followed with no verb, then it is also is. He is in G, he has an elem. Uh, she B She She is okay a beautiful girl. a beautiful girl okay she is a beautiful girl okay okay see okay it is a cold day a cold day it is a cold day all right is she ሌላ ደግሞ ምሳሌ ሌላ መለያ መንገድ ደግሞ እንመልከት። ሶስተኛ ሶስተኛ ኢፍ አፖስትሮፍ ኤስ ፎሎድ ፎሎድ ባይ ፎሎድ ባይ ኖ ቨርብ በት state belongingness state state belongingness then then it is has ትሆናለች ማለት ነው ኢት ኢዝ ሃዝ ትሆናለች ማለት ነው ኦኬ ሶ አሁን በ ሂ ኢዝ በሚለውና he has በሚለው መካከል የሚኖሩ ልዩነቶች አሁን ግልጽ እየሆኑ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። he አፖስትሮፍ ኤስ ማች መኒ ኦኬ ኢን ሂስ ፖኬት ኦኬ ሂ ኢዝ ማች መኒ ኢን ሂስ ፖኬት ነው የምንለው ወይስ ሂ ሃዝ ማች መኒ ኢን ሂስ ፖኬት ነው የምንለው። ሂ ሃዝ ማች መኒ ኢን ሂስ ፖኬት ነው የምንለው። ለምን? ኢት ኢንዲኬትስ ስቴት ቢሎንጊንግነስ። ቢሎንጊንግነስ ማለት የራስ ማለት ነው። የራስ ለምሳሌ he has much money እሱ ብዙ ገንዘብ አለው። Okay? he has much money የእሱ መሆኑን ለመግለጽ ስንትፈልግ he has ነው የምንለው እንጂ he is አንልም። ኦኬ ቢሎንጊንግነስ የእሱ መሆኑን መሆኑን ለመግለጽ ሌላ ምሳሌ እኔ ኦኬ ሺ Eh, she has okay she has a long a long brown a long brown hair okay she has ሎንግ ብራውን ሄር ምን ማለት ነው? ሎንግ ብራውን ረጅም ቡኒ ጸጉር አላት ማ እሷ። ስለዚህ የእሷ መሆኑን ለመግለጽ ሺ ሃዝ ኤ ሎንግ ብራውን ሄር ነው የምንለው ማለት ነው። እሺ ሲ ኢት ኢት ሃዝ ኦኬ ሲ ኢት ሃዝ ኤ ናይስ ኤ ናይስ ከለር it has a nice color okay ስለዚህ if apostrophe s followed by okay followed by no verb verb ሳይኖር ነገር ግን state belongingness የሰውየው ወይም ደግሞ የሴትየዋ መሆኑን የኔ ወይም ደግሞ ያንተ ወይ ያንቺ መሆኑን ለመግለጽ ሐዝ የሚለውን ነው የምንጠቀመው ወይም he is much money አንልም። ሂ ሃዝ ማች መኒ ኢን ሂዝ ፖኬት። ይችን ማየት አለባችሁ። ከ apostrophe s ቀጥሎ ያለውን ስትመለከቱ የእሱ መሆኑን ለመግለጽ he has ነው የምንለው። she has it has okay alright so አራተኛ የሚለውን እንመልከት። አራተኛ ነምበር ፎር Number four, if, if, if apostrophe s is followed by followed by followed by verb okay to state to state present present perfect present perfect tense okay present perfect tense then it is has የምትለዋን እንጠቀማለን ማለት ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ይሄኛው ትንሽ ለአስረኛ 11 ክፍል የሆናችሁ ተማሪዎች ነው ይሄኛው ግልጽ ሊሆን የሚችለው ትንሽ ከበድ ያለ concept እንደሆነ ይገባኛል። present perfect። ምክንያቱም ስለ tense ስላልተማርን፣ ስለ tense ወደፊት ግን ስንማር በደንብ እንከልሰዋለን። ግን በአፖስትሮፍ ኤስ እና በኢት ኢዝ እና በኢት ሃዝ በሂ ኢዝ እና በሂ ሃዝ መካከል ያለውን ልዩነት ማወቅ የምትፈልጉ ነው ይሄ የበለጠ የሚጠቅማችሁ ግን እንደ ጥቅል negative ኦችን አሳጥረን የምንጽፈው እንዴት ነው የሚለው ብቻ ከገባችሁ ይሄኛው ከበድ ከበድ ያለው ባይገባችሁ ብዙ መጨነቅ አይጠበቅባችሁም። ከገባችሁ መልካም ነው። ካልገባችሁ ግን ወደፊት የበለጠ እየገባችሁ የሚመጣበት ሁኔታ ስለሚመጣ የዛን ጊዜ የበለጠ explain እናደርገዋለን። ከበድ ያላችሁ በትዕግስት መከታተል እንዲኖርባችሁ እጠቁማቸዋለሁ ማለት ነው። okay? ምክንያቱም አንድ ነገር ቶሎ አይደለም፣ ቀስ በቀስ በጊዜ ሂደት የሚያድግና በጊዜ ሂደት እየተገለጸ የሚገባችሁ ነገር ሊሆን ስለሚችል ባንዴ የግድ ካልገባይ ብላችሁ እንዳትናደዱ በሚል ነው። okay? so eaten eaten ነቲንግ ኦኬ ሶ ሂ ሃዝ ኢትን nothing። ለምን ይቺ eaten የምትለዋ verb v3 ስለሆነች፣ ስለዚህ has plus v3 form of the verb has ካልን v3 መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። አሁን v3 የሚባለው verb v2 የሚባለው verb ምን አይነት verb ነው የሚለውን ወደፊት ነው የበለጠ explain የምናደርገው ግን እንዴት ነው አሳጥረን ስንጽፍ negative ኦችን አሳጥረን እንዴት ነው የምንጽፈው፣ positive ኦችን አሳጥረን እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለው ነገር ከገባችሁ ይህ ውስብስብ የሆነው ነገር ባይገባችሁም ወደፊት ግን የበለጠ ስለሚገባችሁ ከበድ ያለው ነገር ሃዝ ፕላስ ቪ ቪቱ የሚለው ካልገባችሁ ብዙ እንዳትምታቱ በሚል ነው። okay so she she has done she has done it mm, okay has uh, plus v3 c it has it has gone further it has gone further okay it has gone further it has uh, plus v3 form of the verb የሚለውን ትኩረት ሰጥታችሁ መከታተል አትዘንጉ ማለት ነው። it has gone እንጂ it is gone አንልም። okay? it has gone okay? it has gone it has gone እሺ ሌላ ደግሞ አንድ ሀሳብ አለች እዚች ጋር። ይቺ ሌላ ሀሳብ ምንድነች? if apostrophe d apostrophe d followed followed by V1, it indicates it indicates it indicates wood okay it indicates wood example example he apostrophe d he would like he would like to see you to see you Mm, okay example he would like to see you okay he would like to see you so if apostrophe d followed by v1 okay ይችኛዋ v1 ነች okay it indicates would okay he had ሳይሆን he would ነው የምንለው had ካልንስ had ካልን እንደ መጠቆም እንደ መጠቆም had plus ቪስሪ form of the verb መሆን አለበት። okay ልዩነቱ ይሄ ነው። ሂ ሃድ ሳይሆን ሂ ውድ ነው። ምክንያቱም ይችኛዋ ከ would ቀጥሎ የመጣችዋ ይቺ like የምትለዋ v1 ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ v1 ከሆነች he would ነው እንጂ የምንለው he had አንልም። ሂ ውድ ላይክ ቱ ሲ ዩ ሂ ውድ ላይክ ቱ ሲ ዩ he አፖስትሮፍ ዲ ቪዋን ኦኬ ሂ ውድ ነው እንጂ he had አንልም። had ካልን v3 መሆን አለበት። ወደፊት ግን በደንብ በሰፊው እነዚህን had has you know ስለ tense ስለ present perfect ስለ simple present tense past perfect future እነዚህን የ tense አይነቶች በደንብ በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። okay አንድ ቀለል ያለች ቀለል ያለች ጥያቄ አሳጥራችሁ የምትጽፉት ቀለል ያለች አንድ ጥያቄ ልስጣችሁ። okay አንደኛ አንደኛ አሳጥሮ መጻፍ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። I am I am not a doctor okay I am not doctor። እስቲ ይህንን አሳጥራችሁ ጻፉ። አንድ እሺ፣ ሙሉን አረፍተ ነገር comment ኡ ላይ ጻፉልኝ። I am not doctor። Okay፣ ሙሉን አረፍተ ነገር comment ኡ ላይ ጻፉልኝ። ሁለተኛ ሁለተኛ ኦኬ ዘይ ዘይ አር ዘይ አር ኖት ዘይ አር ኖት they are not students they are not students Okay. ይህንንም አሳጥራችሁ ጻፉልኝ ከቻላችሁ በሁለቱም መንገድ አሳጥራችሁ ጻፉልኝ ይችኛዋን ይችኛዋን በአንደኛው መንገድ ብቻ አሳጥሩ በዛኛው መንገድ አታሳጥሩት ይህኛውን ግን በሁለቱ መንገዶች አሳጥራችሁ ለመጻፍ ሞክሩ ሶስተኛ ሶስተኛ አንድ ልጨምር። በሁለቱም መንገድ አሳጥራችሁ የምትጽፉት ማለት ነው። I have I have not I haven't ኦር አይ ሃቭ ኖት ኤ ካር። okay በሁለቱም መንገድ ይህንን አሳጥሩልኝ። ሶስተኛውን በሁለቱም መንገድ አሳጥሩልኝ ማለት ነው። Okay እንደ ማጠቃለያ ድንገት class ኦቹን ስትከታተሉ የማይገባችሁ ልጆች ካላችሁ በደንብ በትኩረት ለመከታተልና ደግማችሁ ደጋግማችሁ ለማየት ሞክሩ። ሁለተኛ የዚህ class አሁን እዚህ ጋር ወሰብሰብ ያሉ ሀሳቦች እንዳስቀመጥኩ ይገባኛል። ከበድ ያሉ concept ኦች እንዳነሳሁ ይገባኛል። ነገር ግን እነዚህ concept ኦች የግድ የግድ ሊገባቸው አይገባም። Okay አንዳንድ ጥያቄዎች የምታነሱ ልጆች ስላላችሁ ለእናንተ ምላሽ ይሆናል በሚል ነው እነዚህን የማመጣላችሁ እነዚህ ዋናዎቹ negative ኦቹን እንዴት contract ማድረግ እንዳለባችሁ ከገባችሁ ችግር የለውም። እነዚህን ወደፊት ወደፊት በተከታታይ ትምህርቶች ስንመለከታቸው እነዚህ ሀድ ፕላስ ቪስ ውድ ፕላስ ቪ1 የሚባሉ የተለያዩ የቋንቋ ህጎች ስላሉ እነሱን የበለጠ እያነሳን explain ስናደርግ ግልጽ እየሆነላችሁ ይመጣል። የማይገባችሁ point ላይ ተስፋ እንዳትቆርጡ እፈልጋለሁ። አንድ ቪዲዮ የሆነ ሀሳብ ትንሽዬ ነጥብ ትንሽዬ እውቀት ካገኛችሁ ደግማችሁ ደጋግማችሁ በማየት ደግሞ የተወሰነ ሰፋ ያለውን ህግጋት ለማወቅና ለመረዳት መሞከር መልካም ነው። በግላችሁም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ማንበብ የምትችሉባቸውን ሁኔታዎች ብትፈጥሩ መልካም ነው ማለት ነው። የተለያዩ የቡድን አባላት ለመሆን የጠየቃችሁኝ ያላችሁ ወደፊት በተለያዩ ወቅት የማሳውቃችሁ ይሆናል። ግን AK Tube የሚለውን የፌስቡክ page እሱን like በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እዛ ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ይኖራሉ። ወደፊት ይፋ ማደርጋቸው አንዳንድ ማስታወቂያዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። AK Tube የሚለውን search አድርጋችሁ ካጣችሁት ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ በማስቀምጠው እንዴት አድርጋችሁ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ማግኘት እንደምትችሉ ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ በማስቀምጠው አነስተኛ ጠቋሚ tutorial ላይ እዛ ላይ AK Tube ን ማግኘት ትችላላችሁ። AK Tube ን ካጣችሁ ደግሞ አብርሃም ከፈለኝ ብላችሁ እኔን search አድርጋችሁ ፌስቡክ ላይ add ብታደርጉኝ በቀላሉ ወደ AK Tube transfer ላደርጋችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ የጊዜ ክፍልፋይ ውስጥ ሆናችሁ የምትከታተሉ ማለዳ ላይ፣ ቀን ላይ፣ ምሽት ላይ እንዲሁም ሌሊት ላይ የምታጠኑ ልጆች በርቱ፣ አጥኑ፣ ጠንክሩ። በማጥናትና በመጠንከር በጣም ብዙ ነገሮችን ማሻሻል ይቻላል። አንድን ነገር ለማሻሻል ወይም ደግሞ አንድን እውቀት ለማግኘት ሁል ጊዜ ዋጋ መክፈል ተገቢ ነው። ከበድ ሲል እናንተም ከበድ ያለ እርምጃ ልትወስዱበት ይገባል ማለት ነው። ማንኛውንም ትምህርት በዛ አይነት አስተሳሰብ ከሄዳችሁ በቀላሉ ታገኙታላችሁ የሚል ጥቆማ ሰጣችኋለሁ። ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው ትምህርት እስከማገኛችሁ ድረስ ዛሬ አብሬያችሁ የቆየሁት የእናንተው አብርሃም ነኝ ከ AK Tube። አዲስ የሆናችሁ ተከታታይ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉ ከዚህ ቪዲዮ ጎን አጠር ያለች ጥቆማ አስቀምጬላችኋለሁ። በምስል የተደገፈ tutorial እሱን ማየት ትችላላችሁ። ግልጽ የሆነላችሁ ልጆች ግን እነዚህን ጥያቄዎች ሰርታችሁ comment ኡ ላይ አስቀምጣችሁ በሚቀጥለው እንድንገናኝ እግዚአብሔር እንዲፈቅድ ጠይቀን መለያየት እንችላለን። ከዛ በተረፈ በጣም ወዳችኋለሁ። በርቱ። ቻው። Okay እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶቹን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የቪዲዮ description ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ ትምህርቱ ይመጣል። ይህንን ትምህርቱን በ step ነው ማሳያችሁ። በደንብ ትኩረት ሰጥታችሁ ተከታተሉ። ይሄ step ለ በላፕቶፕና በኮምፒውተር ለምትከታተሉት ነው የሚሆነው። በስልክ ለምትከታተሉ ልጆች ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ የቪዲዮውን description ያ ማለት ከዚህ በፊት የተማርናቸውን ትምህርቶች በቅደም ተከተል እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። Okay ይሄ ትምህርት ነው። ይህንን click ታደርጋላችሁ። ይህን ትምህርት እዚህ ጋር click ታደርጋላችሁ። ምንድነው የሚመጣው? click ስታደርጉ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው። Okay ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ከቪዲዮ ስር ትምህርቱን ወደ ታች ዝቅ ታደርጋላችሁ። ዝቅ ስታደርጉ እዚች ጋር show more የምትልችት በቀስት በቀስት ይቺ show more የምትለዋን click ታደርጋላችሁ። click ስታደርጉ የቪዲዮ description ወይም ደግሞ ዝርዝር ቪዲዮ ከቪዲዮ ስር የተካተቱ ነገሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ምን ምን ተካቷል? እዚህ ጋር ይውላችሁ በቀስት የምትመለከቱት Facebook page፣ ይሄ የ Facebook page ተካቶላችኋል። የ Facebook page አችንን ማግኘት ከፈለጋችሁ ይህንን click በማድረግ ልታገኙን ትችላላችሁ ማለት ነው። job interview questions and answers የሚለውን ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ ይህንን click ስታደርጉ ወደ job interview question and answer ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው። ወደ እነሱ ይወስዳችኋል ማለት ነው። business English ይህንን click ታደርጋላችሁ። business English ን ብቻ ለማግኘት ከፈለጋችሁ customers expression የሚለውን ቪዲዮ ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ ይህንን click ታደርጋላችሁ። በዚህ በቀስት የማመለክታቸውን በደንብ ተመልከቱ። አሁን click ሳደርገው ምንድን ነው የሚመጣው? click ሳደርገው ይኸው ይመጣል። customer or buyer expression part one፣ customers or buyers expression part two፣ part three፣ part four፣ part five። okay እነዚህን በሙሉ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። okay ስለዚህ የቪዲዮ description አንዴ ለመድገም ያህለች እዚህ ጋር show more የምትለዋን እሷን click ስታደርጉ የቪዲዮውን description ታገኛላችሁ። እነዚህ በቀስት ማመለከታቸው ሊንኮች ወይም ደግሞ ከቪዲዮዎቹ ጋር የሚያገናኛችሁ ድልድዮች ናቸው። እነዚህ እነዚህን ስትነኩ ወደ ቪዲዮዎቹ ትመጣል። ይሄ አሁን እዚህ ጋር በቀስት ማመለክተው የ Facebook page ነው። ይሄኛው ጆፕ ኢንተርቪው ኮስቲን ኤንድ አንሰር የሚለው ነው። ይሄኛው ቢዝነስ ኢንግሊሽ ነው። customer expression ሁሉንም ቪዲዮዎች ደግሞ ማግኘት በአንድ ላይ ማግኘት ከፈለጋቸው ለርን እንግሊሽ ትሮ አምሃሪክ የሚለው ውስጥ ይህንን click ታደርጋላችሁ። click ስታደርጉ ሁሉንም ቪዲዮዎች በቅደም ተከተል እዚህ ጋር ስላስቀመጥኳቸው ባንዴ ማግኘት ትችላላችሁ። ይነው ይኸው እዚህ ጋር 19ኛው ሰኞ ለታ የተመለከትነው ነው። ከዛን ጀምራችሁ 18፣ 17 ሁሉንም ከዚህ ጋር ከአንድ ጀምራችሁ ከአንድ ጀምራችሁ ከፈለጋችሁ ከሶስት ከፈለጋችሁ ከሁለት ሁሉንም መከታተል ትችላላችሁ ልክ እንደ መረዳት ደረጃችሁ የተረዳችሁት እየዘለላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ያልተረዳችሁ ደግሞ ሁሉንም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የቪዲዮ description እንዴት እንደምታወጡ በደንብ አውቃችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ የቪዲዮውን description እንደምታወጡና እንዴት አድርጋችሁ በስልክ መከታተል እንደምትችሉ ከዚህ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። okay እንግዲህ በስልክ የምትከታተሉ ደግሞ የቪዲዮውን description እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ይሄ AK Tube ነው። ማንኛውም ቪዲዮ ከእንግዲህ ወዲያ post ማደርጋቸው ቪዲዮዎች ሲመጡ ሁሉንም በቅደም ተከተል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። ይሄን helping verbs የሚለውን ቪዲዮ እሱን click ታደረጋላችሁ። እሱን ነካ ስታደርጉ ምንድን ነው የሚመጣው? ነካ ስታደርጉ ይውላችሁ በቀጥታ ቪዲዮ ይመጣል፣ ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ትምህርቱ ሲመጣ ከትምህርቱ በታች ይውላችሁ helping verb የምትለዋለች። በ helping verb ፊት ለፊት ፊት ለፊት ይውላችሁ በቀይ ቀስት ማመለክታት ይች ወደ ታች የምታመለክቷ በቀይ ቀስት እያመለከትኩ ያለሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ click ታደረጋላችሁ። ይኸውላችሁ ሄዳችሁ እዚች ጋር በቀይ ቀስት የተመለከተበት ጋር click ታደረጋላችሁ። click ስታደርጉ ይኸውላችሁ ወደ ታች አጠቃላይ የቪዲዮ ዝርዝር መጣ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላይ አሁን ስታወጡት የቪዲዮ ዝርዝር ምን ይሆናል? ይኸውላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የ Facebook page ነው በቀስት የማመለክተው በቀይ ቀስት የሚመለከተው። ከዛ ቀጥሎ የጆፕ ኢንተርቪው ኮስችን ኤንድ አንሰር ስራ ለመቀጠር ስትፈልጉ ስራ ከመቀጠራችሁ በፊት ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳየውን ቪዲዮ እዚጋ ታገኛላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የ business English የሚለውን ደግሞ የ business English ተከታታይ ትምህርቶች እዚጋ ታገኛላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የ customer expressions የሚለውን ተከታታይ ትምህርቶች እዚጋ ታገኛላችሁ። ሁሉንም ትምህርቶች ደግሞ ሁሉንም learn English through Amharic በሚለው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ የተማርናቸውን ሁሉንም ትምህርቶች በዚች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ቀስቱ፣ ይህንን ቀስት click ታደርጋላችሁ። ተመልከቱ፣ ላሳያችሁ። click አደረግኩ። click ሳደርግ አጠቃላይ ትምህርቶች መጡ ማለት ነው። አያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውላችሁ scroll እያደረጋችሁ ወደ ታች scroll እያደረጋችሁ ታች ድረስ ታች ድረስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስልክ ለምትከታተሉት የሚሆን ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ለመድገም ያህል ተከታተሉኝ እንደገና በደንብ ግልጽ እንዲሆን ይሄ ቪዲዮ አሁን ቀጥዬ post ማድርገው ወይም ደግሞ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ description ኑ ስላለ ይህንን click ታደረጋላችሁ። click ስታደርጉ ትምህርቱ ይመጣል። ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ይውላችሁ ይህንን play ስታደርጉ ራሱ ትምህርቱ ነው የሚመጣው። ከዚህ እዚህ ጋር በቀይ የማመለክተው በቀይ ቀስት የማመለክታት ቦታ ጋር ሄዳችሁ በጣታችሁ click ታደርጋላችሁ ይኸው description ኑ ወደ ታች መጣ። ከዛ ወደ ላይ scroll ታደርጋላችሁ scroll ስታደርጉ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አንደኛ job interview questions and answers የሚለውን ቪዲዮ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን click ታደርጋላችሁ ቢዝነስ ኢንግሊሽ የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን click ታደርጋላችሁ። customer expressions የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን click ታደርጋላችሁ። ሁሉንም ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን click ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተከታታይ ትምህርቶች ለማግኘት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ share ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን like ማድረግ አትዘንጉ። ከዛ በተረፈ በምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎቹን ጻፉልኝ፣ መጥቼ ያነባችኋለሁ። በሚቀጥሉ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ